Il y a eu plusieurs reportages, donc euh, Confession intime, Énergie, et je sais plus, je les ai tous vus. Après, j'ai vu tous les forums aussi. Et euh, donc, euh, je me suis intéressée. J'ai des gens qui l'ont fait aussi. Ils étaient très satisfaits. Et puis voilà, c'était plutôt du bouche à oreille, Internet. L'accueil est tout à fait satisfaisant. Donc, en arrivant à l'aéroport de Tunis, on est pris en charge de suite. Une personne nous attend on nous emmène directement à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y a un monsieur qui nous attendait, un chauffeur très gentil, très classe, avec un beau costume. <laughs> et puis, ils nous ont amenés directement à la clinique. À la clinique, euh, il y a eu l'accueil dans les chambres. Euh, puis de tout ce qui est suivi, on a rencontré le chirurgien. J'insiste vraiment parce que le docteur Mezzo, super. Sincèrement, il y a un petit côté, je vais être franche, hein, qui gêne un petit peu parce que c'est tellement cher chez nous que là on se retrouve dans un hôtel où on s'occupe quand même bien de nous, il hein, faut dire ce qui est. Euh, on se retrouve dans un hôtel 5 étoiles, euh, on peut être accompagné d'une personne qui souhaite venir avec nous. On est bichonné, on est, euh, est enfin, à notre écoute. oui, on vit un petit rêve de princesse pendant une semaine, même s'il y a les douleurs, tout ça. Mais le package, il est formidable et je pense que ça devrait être fait un petit peu partout. Le package, il est bien, parce qu'on a l'accompagnement, on a le conseil médical, on a le, on a le, suivi aussi, parce qu'à la clinique on avait le suivi. Et puis quand j'ai eu des besoins spécifiques, euh, c'était bien. Donc le package il est bien pensé, le prix il est plus que raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Pourtant j'étais, j'avais un bel offre de Pâques hein, quand même, hein. mais j'ai vu tout de suite mon menton, vous voyez, il n'y a plus rien, vous voyez, ça ne pend plus, euh, Là, là j'étais très, c'était très il y avait des bajoux, vous savez. Là, j'étais très ridée. Et là, c'est tout est lisse. C'est formidable. <laughs> c'est un miracle. Je ne regrette pas et que sincèrement, mais oui, à 100%, il faut venir en Tunisie euh, pour la chirurgie esthétique. Les chirurgiens sont peut-être meilleurs qu'en France. Je dis un grand merci à l'équipe euh, Medisport et un grand merci à Dr Zili parce que ça va changer ma vie.